era buli tv gyenvuddeko ne redio balintekako birango byabafu ah. <laughs> nkugambye eyo tv detop radio balirangako birango byabafu nbs balirangako birango byabafu anti we shall make our own television naye ffe kyetugamba nti gwe kasooli omugoye wosubya obusika abawagizi bange temubibeerako tutambule tugende omukazi agenda nenabaana we mukazi alina nabaana tafiira mu bufumbo anti mumusazeewo this is the corruption of the willing tugenda kuwaaba ii petition egenda kunawolovu petition ya koti egendera ku nfudu egendera ku kikere etatukanga mu koti nabaga mu uganda mm. ndoza president museveni yeka mu government yasobola okuwangula omusango gwa defamation teri mulala bakubuuza are you defamable ku mpapula z'amawulire zewandiikiddwa zonna are you defamable gwe ani atalina mbuli ate atali musikanto are defamable they cannot pick the courage to go to court baba kanga bukari nebaku bama simu mbu mbu eriba amujeyo nzee nzigala u go go go ante buli jee nzigade wote bali damu kumunda bako ilaga mm. akasajja kagamba mm. gatula ni kalisi nikamu gamba ndio msajja ntasa wala kuda that man is super arrogant he cannot go back TV ne radio zovudeko hey. Eh. bazikogobye ko bugo ah, ah, ah. oba goze ego nje yakalisha twatula mu meeting ne muganti tujigali omanyi bangana wewe hapana watuka president jikugoba uh, no mm. uwa nzine jijawo bano nalimba ado mukisa gumu ntibaitereje nsonga za manageri senyonga bwanda banga mu lujalo mukompawundi ye amanyanga nti bange nti kitange bamulabyeko ewa senyunga eh, nkazbwandabanga mukompawundi ye mu lujjalwe hmm. amanyanga nti nnoonya kitange bampadde amawulire nti kati asabira wa senyunga eh, eh. mwana omanyimu ekibakola obubi bw'oba waziika ku kitaawo nga ggwe hmm. oyina lwolaba abantu abangi noga nti yalibono oyina lwolaba abantu abangi noga nti yalibono eh. eh, singa omulimu ogukugwako waliwo olwekyekinga ku bank account ngaosubirayo omusaala eh. kati ekintu bwekifiisa kifiise emmere bwekubula oddayo mu toyi <laughs> tamulivayo now atuliza alijuli na tuwekano kwa msako wana fumina abali ah, buye bu anybody eh, who risks who decides mm. yoku liya sente zidie mm. we have a coalition of the willing mm. adechi nyambie nyu nyu mwecha mafalo wali jabani bangisima ya keza wa bobi waini baku uoza mm. ilana e, mwrawie yes bambu yes familia ya fea jingla nyu nyu nyu ya jinga nyu ti kwa kwa le double seven mm. nema nyu kwa ribagala umocha jaja bali bamwokera ki so akasajja kayingira setehouse mwekatakola nentwe yako abasajja bano bajogaabasajja eh, bajoga tajja kunjogerako gwani njabakuba ate kati nalaze ku social media hmm. kati akatambi nkakubye mbukubye babuli wali ate bwenkola sente babuli ba full scale kati akatambi nga badisikasinga boda boda banenya munnaabwe okwe naye nga kwawandisa story kagitadde mu monitor mbategera kubyababoboy ne kanso kenyi jira nina katono soko tubulire boda boda n'amakanisa bikomawo kuboda ah, ah, ah, boda zizo zine ekizibu kyazo hmm. kubasiza abana tomulaba oyo bwakugamba tife twali tulowooza ti pulezidenti museveni ajja kukiza uba simenyi nani zitambuza ebitereke wait kubanza sifayo bamaloboozi gani but does the discussion hmm. erina eh, eh, kyetegeeza kubanze nalikodinga nga pulezidenti anayogera nenkitereka mulinda ayogere ku ku akedi tiakedituyina zibba kuba bwogamba nti akedi interest rate yo jikuteko ah interest rate yo jikuteko nende bino bya difference bya ku difference ya eh, government yali government abake kubanga wakedi hmm. ya kola feasibility study ngabali mumbe basasula gundi ye loan ye yafuna have you seen these people talking about the the, the stoppage of increase, increase accumulating interest rate nenda nti omuntu yeewola sente eh. yeewolera ku eh. anti kyenkubulira nti muziyimiriza muziyimiriza kubatakola nababuuzizza nti yefa iborod money hmm. to supply milk to the university ekitundu kyange nebakikolamu kalantini i have two alternatives to relocate to an area which is free oba obutakola until the quarantine is lifted hmm. kakati bank esobola okukwata container zange naki because the feasibility study i gave you was that I was going to get money revenue to pay you from supplying milk. It's not me who has failed. Mm. Unexpected event. Failed provision of feasibility studies Zibam. Nena Bagamba, the bank is Zimulab, Zimuababi. Njajokulambule nyumba yu na ajite giranti ajagala. Nebo olisa sula senti tizigwa yu. Kubanga they are in. Boy njini bivajagala. Mm. Chukula sikienda yu. Me don't have a loan. I don't have an overdraft. Hmm. Ata mm. apana. Hmm. Nzimanyi mm. za babbi. So, kakati bino bino bya politics wa mwe byangu nnyo. Nti besije ne Bobby Wine ne Mugisha Muntu baina agenda ya, ya, ya ndala. Hmm. This is a problem. In Uganda you cannot have an alliance. era bino byolaba nti neri gwo ovuddeyo what type of democratic institution are you building if solo candidate solo candidate so are you going to be democratic if you cannot be democratic in your own parties then then eh, eh, eh, eh, mao is better because mao according to their constitution they have to, eh, to to organize an annual delegates conference every two years mm. but he tries kakati mu bwe babanga gwe n'abantu boobatya tolina delegation conference basic ekibiina kye kyekimwegayirira temukubanga bintu ebitukwate standards kasitoli akuba ebyobusiru amawulire tugaleke kolo togula busiru nze sigula busiru sisobola kukwata sente zange nti pate bag zibe gundi keri mwana wa p1 nga wamwedde ku editi nga lupapula ayogerebi whatever of generacy do we have it has a bearing on, on, on the standards and the type of bond in, in 20 years eh, you know let me, let me tell you that will not kakati hmm. tolimba bantu nti begging kakati ngugamba hmm. unity is impossible why one of uganda mugisa muntu ze policy is different mugisa muntu does not believe in violence mugisa muntu is a poor man has no links with the mafia mugisa muntu ali kululwe yali kululwe era ye yene bwayogera hmm. ensi temuwulira because you see a type tali kubabbi eh ah, ah mwavu abantu bamkwaza tebamuliiko mwavu Bessie was brought by the the the the the, the, the West, Western group. yes. Era yeah. kasa Museveni yakute ku center apapala. Nabaganti kasa omu oboyi no mwala wo mugagga. Omu habuse gala kole wo mugagga. Nga yakubira ye mmere. Tokiriza nga no mufenyi solo buto fuyi sabalala. Kubanga babana amugobayo. Mujje mwenda mujja kuba staka mukazigo. So it is not in your interest to impregnate her. Ah, because it will be cutting off the supply, the supply line. line BSJ does not condemn corruption BSJ is a medical doctor BSJ would have accompanied mm. Ngandi Mugezi the doctors association the medical association has passed a verdict parliament also is touring the whole country the, what's their verdict do they differ kakati mirundi ononyako wachi abo boka report je bakozeko mm. emala kakati omukazi ali mwaizo ali e masaka mwa isolation center mwa mukozeje and you last materials it, there tamu so gotuke ndi buli royo gera ku besi je kawa so besi kawa hey. abantu baloza ndi kakati lo agenda hey. ya kusindikira bobby wine ah, ah. asikita so bala bobby wine ati je nkubulira mm. bobby wine is not part of the mafia ganga but that's why the concentration is on bobby wine Bobi Wine bwagenda ye. Bobi Wine bwagenda ye afiirwa. In fact in, in the mafia meeting mm. they say they compare the two. Bobi Wine basically. Eh. Mm. They say you have a lion that has been used to feeding by us. Whenever it tries to cross the bridge, we give it more of meat and it's settled. And you have yeah. another person who wants another lion, imagine younger lion. For it, it, it we, we have not been feeding it. is not used it was and it is determined and like the old one that is fed on meat from us we have a younger one enombozi yawe ee eh, nga banyumia hmm. basajja bagezi batula hmm. nkugambi timusebe nitabasobo ata ukamu ndigomu wekagwa wasobo dei ebiuma biabalema baleta zooming nekuba kanukaji kubate kati baba sabie baba sabie dola e, emitwalo emeka atano kujizao anti zooming bekweka kakati satellite gundi wekweko otya satellite tumekweka satellite ye katiramba kuatanga bwenjakala kubanga zoom ya food basa kerele ya president you know what his excellence is his zoom's capacity is just is uh, bagamba tia it, it has a small gundi it has a small resolution uh -uh. Mm. but ours we can accommodate the 40 people speaking at the same time eh, eh, eh, nene nene vera vera nti miso yebe nange muba munyangu yizo mulimo okay hey. Hey. you have a lion that hey. is used to being fed hey. but you have another lion hey. and imagine ngira ile yanga one for it it hey. is determined to close the bridge the bridge to the national park eri obugabi so so what do we do abasaidi bari mudairema yaba sayo bayina poet hmm. oli yagambi when a lion fights with a lioness and a cobbler buno obugabi buno hmm, cob a cob tries to intervene they can put their difference as a side and share the empologomi nkazi bulwana ne empologomi nzajja akagabi tekataasa kwaka gabi wakayingirawo zitomusajja muli mwanyi n'obwongo no, Uh, mulimu ayina obwongo ah, basajja balina obwongo bagae mirundi has defeated us and the, the rule the military rule is that mm. the vangus cannot write the, yeah. their history mm. is the victor who write their victory including mm. yours mm. so mirundi is now in charge of writing our history we admit we better disperse until the election are over mm. na hivi yuko kukola wakasajja kwali no no no you think I'm mad you think I'm mad I'm a disparate I'm a disparate I'm losing property kakati nkugamba nti Bobby Wayne atunolire nkobe zebo sitema ni nkobe zoku kaluma mm. ti Richard mu national park zife njala mm. zuzi manyide kulebe itabantu mevu so you cannot it's like bringing Kenya back to be in charge of a campaign ubo related bajja kuba ebifaananyi bajja kukola ki bajja kukola ki bamukube bamwonoone yolaza put him aside abasebaggala mm. obufuna womuteeka bali baleme mutwala naye nabantu tebayinza kutwala ekintu kitalina politika mubali kakati thats one nti these people from day one they differ on the financers and the approach to issues they cannot merge. What's the difference? What prevented these people mm. to want their, their so, faith? So, yeah. so um, uh, TDA. TDA. TDA afanti kujire tamu mbaba zi. Yeah. Ngabaa gadaba mu flag. Besi, besi ya limira u. Uh, Mnita besi ya bagi ndi bugoro. Abavubu kabi bagi ndi bamanda Yes, yes. Nibaganti binebio. Kwa iza. Nibaganti. Ilana chika na mkuli ya u. Nibamutu wala. Ntiba nchila umuntu having failed five times. Besi ya it won't seem. holiday mm. did you see any haggling in Malawi ewe chakwela kwa hey. Eh. mbadeja tutuke ya eh, umanyiru wachi ni chakwela tumogereko once you know mm. that this medicine will chua you tuweza gana dinywa ee eh. once the, you realize because lirani lirani lirani wanotebe ilao kwanga lirani mm. umuwa mtuwalu kumula na wabiri kati lirani yabayambaji ini malawi in addition to an independent judge which you don't have here temuba ina kati mwaba wadene sente simanyi kupaka kufa eh, what eh. about the soldiers abagiram eh, sinaba anga chief justice asude government simulaba anga kwa chief justice tuku gamba there is no country that can appoint a chief justice without a Suleimanic judgment. nga talinayo kyasalo twakijja mu sulemaani jajumi nti ki abalamuzi bawe ezigwa mu kiti kya sulemanic tubikamu echiefu justice ne country you must have a sulemanic judgment ani agirina walnyeyina omulamuzi kyewana alina sulemanic judgment somaawo tugende anti kipya alisheyezi nti n'abafu ne bwe mba nfudde ave never seen a chief justice toppling a e government mi nze mu bajeti yange temuli baloya you can only drag me to court nenze nze baloya bange balala nnyo nze benzikiriza mu birala yakiwandikanga na kusomwezi abiri mu april wa nkumi bbiri mu kumi na musanvu eh. emyaka esatu egiyise hmm. who keeps museveni in power eh. after analyzing the above the question is why uh, the opposition in uganda has failed to defeat museveni Uh, my observations are based on three factors. In almost all young African countries, in almost all African countries where the incumbents have been defeated, there are three remarkable factors. The opposition is fragmented. In many African countries, political parties rotate around ethnicity, which renders efforts which which renders efforts to forge unity um, against the incumbent impossible. In addition, the opposition lacks money to survive and only resorts to being moles of the regime. This means that the incumbent in such cases controls both parties, both the party both his party and the opposition. This is how President Moi maintained power for 24 years in Kenya. However, when Moi picked Uhuru as a political novice, uh, the opposition picked Mwai Kibaki as a candidate because the Kikuyu uh, could not vote for a non-Kikuyu. Number two, Another important factor is where the opposition has mobilized the masses against re-election, where the incumbents refused to concede a defeat in a, uh, such a case like Yaya Jame of the Gambia. Number three, the third case is where the army has intervened to remove an incumbent uh, from power. An example of Burkina Faso fits in this case uh, during the during um, uh, uh which uh, the army played a very big role and ushered in a new administration. The same has applied in Central African Republic, where foreign intervention has paved way for a new regime. And number four, finally, the death the death factor can also stop the incumbent. So, somehow, Unfortunately for the Ugandan opposition, all the above factors do not and have not applied.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 Surprisingly, Uganda remained an island. The North African evolution of 2010 did not affect Uganda either. The question is why? Because Uganda's history is unique. Ugandans went through the UPC Kabakaika struggles of the 1966, the Idi Amin Madras regime that left a million Ugandans dead, the military juntas and finally the NRM taking over power in 1986, which came up with the innovations I mentioned above. Such a people are not excited about change and that's why the saying goes, which uh, carries the same meaning as a bird in the as a bird in the hand is better than two in the bush. Uh, these are very popular. Thirdly, the opposition in Uganda is dominated by people from Western Uganda who have turned the battle of leadership of the country into and a Cooperative Union. After 30 years in, in power, it would be political it would be political naivety to expect that another Westerner will take power. This would mean that one region once retained power for 50 years or so. This situation renders the presidential bids of uh, people like General Mugisha Muntu, Dr. Kizza Besigye impossible because uh, from the from the other regions, it will regard it as sheer arrogance. This gives Yoweri Kaguta seven leverage over the other contenders um, from Western Uganda. Finally, the opposition has avoided championing popular issues like fighting corruption and the invasion of uh, the informal uh, sector by the mafias. In Kenya, Raila Amolo Odinga keeps the government on its toes over uh, matters of corruption. In Uganda, it is the opposite. The opposition avoids engaging in battles against corruption simply because they are the beneficiaries. What's more, high-ranking members of the opposition served under Yoweri Kaguta Museveni's government and therefore uh, share the mistakes of the regime. In the public eye, they are as guilty as Museveni. In politics, once you wait to be sacked, you cannot go with your political clout. It is always advisable. Do not bolt the way Levi Mwanawasa did when he resigned over stinking corruption in uh, Frederick Chiluba's government. He bolted before he was sacked. Should Museveni's age factor no. be a threat to Kagati, eh, eh, uh, uh, uh, Chamber uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, tulina kyetuyita okusiiga geyeena eh. bwe mugenda mu erection nga mulina smart opposition hmm. tulina kyetuyita okusiiga geyeena eh. sajja yagenda naafa hmm. nagenda mu ggulu ne bamugamba tulina kyembaazi bbiri naye okugenda okusalawo gyolaga osooka nozirambula zombi yasanga ku reception kuliko omusajja mutono muwanvu bwati byakasuuti kamati kagatosha pi namunyirivu bwati waliwo akawala kambadde enkunamyo hmm, katya kumulyangoantiwulira kumulyango hmm. nebamugulirao yasanga enyumba zikoloba eno maika yazigidi tesaaga nze nzirina zawano zonna zeyali alabyeko eh. ezawano zeyali alabyeko gyeyalivaani agirina nga zezikuba hmm. ba zikubanaga nti eh, eno gavana yenyini eh. eno gavana bali munda muli bawe mula bakolaki naga ino gavana naye hmm, mulowooza bali abaali bagaidi nebamugaa naye owaye kati kutwaleko neri nti mm, mumala biseera ndoza mwalindese wano okay take me there agenda okutuuka mu kyembe eyakatonda eyeggulu bwetufa byonna tubireka nakam mm, mm, bino byantama bali ku nyumba za te biro zine kunsi nali sisoma ah, eh, bamba dengo ye njeru eh, bawombe fubulungi beba za katonda nakanti mm. eri mu governor jemba munziza neri nyanzize nalio ya kutuma governor baga ndo omuliza yonga gwe nga gwe yatese wo mufuka yamba da kasuti eh, kasuti akalunja achali ngavudeo lucifer nga wali nende vuye nembo ku ah, ah. ah. patono sigwe na na a a wala bienze nange geye na njiti imbanga waluwa afude nange nanga geye na pai ako ake mkuna mionga kacha aliwo oku ingere jayarese jayarese maike ya zikiti jayarese jayarifa jayarese nzenzirina ng'emboka etokotabutokosi ewaba davidongo bagasuwa ewano baga nti aa lusifer yamugandibwemusiru eno si gavana nange kugeyena ngitimba kakati politician yenna atasobola kutimba geyena talina gyalaga era mugenda balaba abatimbi bageyena tayogerangako mu palamenti agenti munzizeeyo oyo mutimbi wa geyena you don't have anything mm. if you cannot okutimba geyena mu politics okulimba omulonzi toyine kyolaga mm. kati abopositoni ba uganda tebasobola kutimba geyena if you want to defeat museveni nabagamba nti obusamiza obwo mubulaba obusamiza obwo mubulaba hmm. omusamiza akugamba nti olina okuba nembuzi ya ddungu yabitanga byeru nabiddugavu okimanya otya naye hmm. eh, ah. abaana bano abali wano ku mbuzi waggulu kyebakola abasamize anti bagikuba langi eh, wano mukisenyi <laughs> bwegendera kasino bagae nti njagala enkoko eya lujumba emitwalo egi bagirina anti ya lujumba ekitegeeza brown kigambo kya lutoolo eh, enkoko ya lujumba lujumba yabaa ah, ah. lujumba brown kigambo kya basamize babikoyini nga temwembimanyi this is nothing I have not investigated because I have kakati kati ya kubanku ye chingi detail to write my books those ones has anybody been paying me ndi muyinka mu ya family muli mwecha enchegwere even NBS was not paying me nobody pays me ikitekeza to cut you off you don't affect my budget my financial resources and in fact I get more time to, to use more useful things Takati, if we want to defeat him seven mm. be more m7 dan m7 margaret sacha mm. yakuba yafuka mungeze emyaka 10 nga bano bali kugundi buli kubanga nabaga nti m7 kyakuwa abakubira ina hmm. reverse psychology mm. reverse psychology kitegeeza ti omuntu akutega nokola ekintu naye nga hmm. ye yakifunamu mm. nti kati luuku they are a, a, a man ranga me wa mwa kulonda bakuongeze zayo ni mkandi ngola mkashi kukabi ya kulonda aa ah, nje ye mkanda kukope mkanda angine ubu zei chobu sivyo si chifula chigezi don't ring my number go to the electoral commission mm abu zei electoral commission kubanga nti nti bagala nyi kupela kula mwona haba hao aa kuholo tuonsa sula haa nti banange banange no mirundi has no time havuno time eee eh, ntia mbabe reje wa sekede yeshi malwegeche wewe eh, yu ah, gandhi waka there katigwe yange jitwali bachukue kubabu jina mwagezi nga gandhi